Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de français. Bonjour, bonjour, bon. Hola a todos, bueno, esperemos a que llegue la gente. Vamos a ver. Recuerden que hay un tiempo entre mientras ustedes escriben y yo puedo leer. Eh, hoy, como ven, cambié de oficina. <laughs> Pero bueno, eh, es un cambio temporal. Bonjour Brenda. la primera que veo. <laughs> ok, donc, comme d'habitude, nous avons un, blog, curso de français cnublogspotcom donde ponemos siempre los contenidos, y el Moodle, Linkade.fr slash français avec un C normal, pas avec un CD. Y recuerden que en esta página tenemos varias cosas, como por ejemplo, para el taller de mañana con Arthur, vamos a tener, ah, tenemos una tareita hoy. Recuérdenlo. Bonjour Héctor, bonjour Luz Marina. Eh, ok, eh, hoy estamos en la clase 36, eh, es la séance 36. semaine 18 sur 24. 18 sur 24, il nous reste que 6 semaines de cours. Ok 6 semaines de cours nos quedan. Et normalement, le mardi c'est Alejandra qui fait les cours et le jeudi, c'est moi. Bonjour Nidia. Important pour la semaine prochaine et la semaine d'après, Mardi prochain, Alejandra, elle fait des petites vacances et le cours sera avec Arthur. Pareil, euh, le 25 novembre, jeudi 25 novembre, ça sera pas avec moi, ça sera avec Arthur. Alejandra et yo nos vamos a tomar una semanita de vacaciones. Entonces, la próxima clase que normalmente era con Alejandra, la va a hacer Arthur. Yo hago la del jueves y luego La semana del siguiente, Alejandra hace la clase el martes y Arthur hace la del jueves. Y así tenemos una semanita cada uno de vacaciones. Bonjour, Carlos Mauricio. Ok, entonces, martes próximo, clase con Arthur. Y luego el jueves de la semana después, jueves 25, otra vez clase con Arthur. Y así sus profes se toman unas pequeñas vacaciones. Bonjour, Joana. Bonjour a todos. Sí. Donc, les partenaires, comme d'habitude, Linkaid, l'association dont je fais partie, y Colombia Nos Une, el programa de la, de la chancellerie. Entonces, recuerden, LinkedIn es la asociación de la que yo hago parte. Para los que estén en París y necesiten ah, ciertas ayudas, podemos ayudarlos. Y los que quieran aportar, pueden aportar. Et comme siempre, gracias a la Colombia nos une, el programa de la Cancillería, que nous uh, eh, nos trae este espacio y les trae el espacio a ustedes. Bonjour Luz Dari. Donc, on va commencer avec une révision. Ok, bonjour Gladys. On va réviser le passé composé avec être ou avec avoir. Être ou avoir. Donc, quelle est la mécanique La mécanique, c'est je vais vous présenter une phrase deux fois. Une phrase, et vous allez me dire si la phrase correcte, c'est avec être ou si c'est avec avoir. Je vais présenter une phrase deux veces. ¿okay? Y para cada frase me van a decir si la forma correcta es con être o con avoir. Porque recuerden que dependiendo del verbo pueden escoger uno u otro. ¿Ok? Bonjour, José Elvira. Entonces, lesquelles de ces phrases sont bonnes Vous allez me dire quelle est la bonne phrase, ok Donc, il y a cinq phrases. Chaque phrase est deux fois, ok Une fois est correcte et une fois est incorrecte. Il y a une bonne et une mauvaise phrase vous allez me dire quelle est la bonne phrase de chacune de chacun des numéros. OK Bonjour euh, Vilma, Rosa, no me acuerdo si te dije bonjour. Ok, donc, je vous, je vous lis. Vous allez me dire, la phrase correcte est Marie est arrivée à 10 heures ou Marie a arrivé à 10 heures. Il y a seulement une phrase correcte. L'autre phrase n'est pas correcte. Quelle est la phrase correcte et quelle est la phrase bonne Dites-moi. Los leo, los leo. Bonjour Antonio. Claudia. Claudia nos dit... Pour la une, la phrase correcte est « Marie est arrivée à 10 heures ». Est-ce que vous êtes d'accord avec Marie avec Marie, <laughs> avec Claudia. <laughs> La phrase à correcta, quoi c'est Marie est arrivée à 10 heures ou Marie est arrivée, a arrivé à 10 heures Entonces, Claudia nos dice que la frase correcta es Marie est arrivée à 10 heures. ¿Es que vous êtes d'accord? Luz Dani me dice que ya está de acuerdo con, Claudia. Eh, Rosa Elvira me dice que también está de acuerdo con Claudia. Rafael me dice que también está de acuerdo con Claudia. ¿Vous êtes d'accord? On va voir. Ben oui, c'est la bonne phrase. Pourquoi Rappelez-vous que les verbes arriver, les verbes arriver se conjuguent pour les passés composés avec être. OK Très bien. Donc, deux. Jean et manger la soupe ou Jean a mangé la soupe. Quelle est la phrase correcte, Jean est mangé ou Jean a mangé la soupe? Díganme, díganme. Luz Dani me dit que c'est la segunda. Rafael está de acuerdo con Luz Dani. ¿Y ustedes están de acuerdo con Luz Dani? Y Claudia nos dice, Jean a mangé la soupe. Claudia luzdani Raphaël, Carlos Mauricio, Gladys. Ah bah tout le monde est d'accord, hein Ben oui, Jean a mangé la soupe. Pourquoi Parce que le verbe manger ne fait pas partie du groupe qui se conjugue avec être. Donc, règle générale. S'il ne fait pas partie du groupe, c'est la la règle générale. Très bien. Alors, if est attendu Noémie ou if a attendu Noémie Attendu, c'est le participe passé du verbe attendre qui est esperar. Attention, espérer no es lo mismo que espérer. Espérer n'est no le lo que esperar. Esperar en el sentido de tener paciencia es attendre, en este caso attendu, pero es attendu ou a attendu. ¿Qué nos dicen ustedes? Eh, Rafael dice a attendu. Eh, Claudia dice a attendu. Bonjour Laura. Roselvira dice a attendu. Raphaël dice a attendu. Alors. Ben oui. Yves a attendu Noémie. Pourquoi Parce que le verbe attendre ne fait pas partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Numéro 4. Stelle est montée sur le toit ou Stel a monté sur le toit Stel est montée ou stelle à monter sur les toits. Ok. Alors, je vois que Raphaël dit est monté, Claudia dice est monté, Luz Dani c'est la primera. Ok. Rosalvira dice Emonte, Joana dice monté, Gladys dice montée », Luz Marina Emonte. Sara dice Emonte et ah bah oui, parce que le verbe monter, c'est un verbe de la petite maison, donc c'est avec être. Et finalement la dernière, Louise est partie vers l'île ou Louise a parti vers l'île Pregunta de Claudia. toi Le toit es el techo. Estela eh, se subió al techo. Ok, donc, pour la 5, Luz Dani nos dice la primera. Ah, eh, Jessie Andrea nos dice est parti. Euh, Claudia nous dit c'est euh, Gladys nous dit c'est parti, Claudia Maurice est parti. Bah très bien. Louise est partie vers l'île Ah bah très bien, vous révisez bien, vous retenez bien, ça c'est très bien. Donc juste pour euh, pour rappeler seulement pour révision, je vais vous rappeler que Il y de la petite maison. Je ne vais pas lire tout ça. Je vais juste euh, mettre euh, un peu le point, mais je vais pas aller, vais pas m'étaler. No voy a explicar todo de nuevo porque veo que retuvieron bien la lección. Entonces simplemente les muestro para los que no se acuerden. La petite maison es una forma mnemotécnica, no es en realidad gramaticalmente no significa nada, es simplemente una forma de acordarse. es pensar en una casa en una montaña, una casita en la montaña, y en las acciones que uno puede ir, que uno puede hacer para ir a la casa. Es una forma de acordarse, simplemente. Entonces, venir, venu, arriver, arriver, monter, rester, passer, entrer, sortir, retourner, descendre. Attention, descendu, c'est le participe passé descendre. R, E à la fin, à la place de U. Recuerden que le verbe en infinitif est descendre, descendre, R-E final, et c'est simplement le participio pasado. Tomber, partir, aller. ¿Ok? ce sont les verbes de la petite maison. Et recuerden que hay Vamos a pasar esto rápidamente porque no les voy a, no les voy a decir exactamente cuál es cuál, que eso ya lo vimos la clase pasada, que lo vieron con Alejandra. Simplemente para decirles, esto es el infinitivo y este es el participio pasado de los verbos, ¿ok? Venir, arriver, venu, arriver, etcétera, etcétera. Y hay otros verbos. Normalmente cuando uno ve la petite maison en internet, netre y Mujer están en la Petite Maison, pero a mí no me pareció como tan lógico ponerlo, entonces por eso no lo puse. Y recuerden que otros verbos son apparaître, apparu. Lo puse en cas especial porque a veces van a ver el verbo apparaître con avoir, pero la gente lo usa siempre con être gramaticalmente es posible que aparecer sea con avoir, pero yo siempre, siempre, siempre lo he visto con être. ¿Ok? si lo ven con avoir, no se, no se asusten. Incluso estos verbos también pueden ser con avoir, pero hay un cambio de sentido. Lo único que tienen que saber es que quien hace la acción en este, eh, con estos verbos, quien hace la acción sufre, por decir, está haciendo la acción mm, y, la acción se hace sobre sí mismo. Porque uno sube uno. No es lo mismo subir uno que subir las maletas. Por eso cuando suben las maletas ya es aboja ¿Ok? Pero entonces por ahora eso no nos interesa. Por ahora, como estamos viendo todo en orden, primero veamos esta parte y luego ya verán después eh, que esto se puede con avoir, pero lo importante es que aprendan que esto, cuando ustedes hacen una acción y ustedes sufren la acción, siempre es con être. ¿Ok? Nos dice Jesse. Entonces, ¿está bien dicho? Je suis apparu. Sí. Está bien dicho y eso lo he escuchado siempre. Llevo 10 años en Francia y yo nunca he escuchado el a apparu. No, yo siempre dice el, el est apparu. ¿Ok? Bueno, los participios pasados de apparaître, apparu, naître, né, mourir, mort. Eh, y recuerden que cuando hay formas compuestas a partir de estos verbos, también cogen el, el composé con être. Entonces, si ustedes tienen monté, si utilizan re como repetición, en francés se usa mucho esto. Dice re para repetir cosas, por ejemplo, eh, venir y volver a venir. Uno no dice me retourner a venir, que sería como la traducción literal. Uno dice revenir, simplemente. de eh, venir, devenir, que es llegar a ser. Parvenir, que es lograr algo. Eh, survenir, que es como suceder. Eh, esos verbos, como son compuestos de venir, tienen también el passé, eh, eh, la conjugación de, pa, mm, de pasé composé con être. Y, como les decía, aparecer, caso especial, porque a veces lo van a ver con avoir, pero generalmente es con être. Ok, très bien. es que vous avez des questions? ¿Tienen preguntas? les ha quedado claro, eh, quieren ver un caso especial, tienen una pregunta específica. Díganme si tienen ese tipo de preguntas para eh, aprovechar que estamos en esta revisión y responderles. es que vous de de cuestión? ou Ok, pas de no veo un movimiento en el chat, imagino que... Ah, Conetra. Conetra es un caso especial porque... Eh, voy a irme directamente a la, a la diapositiva de las preguntas. Conetra. ¿Qué pasa con Conetre? Problema de Conetre. Conetre para hacerlo simple, être va a ser siempre con avoir. ¿Ok? être eh, va a ser con avoir. Entonces uno dice, j'ai connu, eh, por ejemplo, yo conocí a tu hermano. Entonces, j'ai connu eh, ton frère. Conocí a tu hermano. Entonces, eh, con connaître va a ser con avoir. Pero a veces connaître se usa como un adjetivo. Y ese es el problema, que como el participio pasado y el adjetivo tienen la misma forma, a veces uno dice, pero yo lo he visto con être. Sí, existe con con el verbo être, pero no es una conjugación de passé composé es un presente y es, por ejemplo, em, eh, ¿qué, ¿qué, podría decir? Ah. De chevaux, ¿eh? Seamos chauvinistas, <laughs> alabemos mucho lo nuestro. <laughs> Le café colombien est connu, attention, non es lo mismo, no es lo mismo. Eh, vamos a, yo voy a cambiar esta frase para hacer el café, para hacerlo con el mismo Le café colombien a connu un, grand succès. Le café colombiano conoció un gran éxito, es decir, tuvo un gran éxito, en francés se dice connaître un grand succès, tener un gran éxito. El café colombiano es conocido como el mejor del mundo. Si ustedes se fijan bien, esto está hablando de un pasado y esto está hablando de un presente. Por eso, si aquí es con avoir y aquí es con être, es porque son dos cosas diferentes. Aquí está hablando de pasado, conoció un gran éxito, es decir, tuvo un gran éxito. Y aquí está diciendo, es conocido como el mejor del mundo. ¿Ok? Entonces, sí es el participio pasado, pero para muchos verbos, incluso en español, sucede lo mismo. Si ustedes ven conocido, conocido es un adjetivo que, que, la gente lo conoce, ese es el adjetivo de conocido. Y también es el participio pasado del verbo conocer. Entonces, una cosa es que el participio pasado se use para el pase composé y otra que el participio pasado se use como adjetivo. Aquí es un adjetivo. ¿Ok? Entonces hay que evitar la confusión. Adjective. Aquí es pasé composé. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando vean que una cosa normalmente es con... Vamos a aumentar el tamaño de esto. Cuando vean que una cosa se usa con los dos, hay, algún cambio. En este caso es que con U es adjetivo versus participio pasado. ¿Ok? Ok. Arley dice, qué bueno este curso, pero lástima que llegue cuando ya van tan avanzado. Arley, no te preocupes. Tenemos una página donde están todos los cursos todos los videos, todos los materiales están en, ese, en esa página. Para, para la ley que llegó y para los que hayan llegado, es esta dirección curso de francés cnu.blogspot.com o en nuestro Moodle. Es de libre acceso, pero se pueden inscribir y nos pueden hacer preguntas en el foro, que no hacen muchas preguntas ustedes, ¿ah? El foro no está muy movido, que digamos, pero en, este, en esta dirección pueden hacernos preguntas en el foro. ¿Ok? Entonces, ah, Héctor me pregunta, David, ¿el participio pasado es lo mismo que el, que el pasado compuesto? No, Héctor. El pasado compuesto es este conjunto, son las dos cosas juntas. Ese es el, pasado compuesto. Por eso se llama compuesto, porque tiene parte 1, parte 2 y las dos forman un pasado. Por eso es compuesto. Es diferente del pasado simple, porque el pasado simple tiene una forma. ¿Ok? Eh, ese es el pasado compuesto. ¿Qué es el participio? El participio es una forma del verbo que sirve para muchas cosas. Sirve para hacer el pasado, sirve para hacer el futuro incluso, sirve para ah, como forma adjetival. Entonces sirve para muchas cosas, pero no se limita solo al pasado. ¿Sí ves? El participio, por ejemplo, si, se puede usar en el futuro si ustedes dicen Le café colombiano será connu, como será conocido ese conocido es el participio pasado, pero está usado en una forma de futuro. Así que no confundan el participio pasado, que es una forma del verbo, y el pasado compuesto, que es un tiempo verbal, que es independiente del verbo, pero necesita la forma del participio. ¿Ok? Ok, ok. Ah, Deidy Celeste dice que volvió a las clases del, inicio, pero no alcanzará al final. No te preocupes, Deidi. Los cursos son indefinidamente en línea. Van a estar por mucho tiempo, no sabemos cuánto, pueden estar años en línea, así que tienes todo el tiempo del mundo para ver los videos. De Héctor. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta de, del pasé composé? Les voy a mostrar como forma demostrarle rápidamente, no se no sé claven mucho esto, eh, porque el pasado en francés es para arrancarse, como se dice en francés, para se tirer les cheveux, para arrancarse los pelos, como dicen en francés. No es lo mismo. Je eh, suis monté eh, chez moi, por ejemplo, cuando vienen en un apartamento a decir je monté les valises chez moi. Ojo. Cuando dicen je suis monté, están diciendo que yo hago la acción de montar sobre mí mismo. Pero cuando dicen j'ai monté les valises, están diciendo que yo hago una acción sobre las maletas y es que yo las monto. ¿Ok? Esa es la diferencia cuando vean el verbo monte o eh, venir. Bueno, eh, venir no, tiene, eh, em, no es transitivo. Eso es porque estos verbos aquí es intransitivo, es decir, la acción pasa de mí a ah, para mí. Yo no la puedo pasar a, otra, a una cosa y este es transitivo, es decir, yo transfiero la acción de monté no sobre mí mismo, sino sobre una cosa. ¿Ok? Entonces, por ahora no se rompan la cabeza, simplemente si lo ven con avoir, díganse, ah, eso significa quizás otra cosa. Sí, está la acción de monté, pero, nos, pero hay, hay algo raro ahí. Por ahora lo que nos interesa es esta forma. Ok. Donc, je reviens, on revient à nos moutons, comme se dit en français, volvemos a, nuestros, a nuestras ovejas, volvemos al tema. On revient à nos moutons. Et qu'allons-nous voir aujourd'hui Donc, aujourd'hui, c'est le jeudi 11 novembre 2021. Hoy es día festivo en Francia, que hoy es el día del armisticio de la Première Guerre mondiale. Así que hoy es día festivo en muchos países, en Estados Unidos, eh, en Francia, en varios países de Europa es día festivo. Así que eh, en Inglaterra también creo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir On va voir les systèmes de santé en France, on va voir euh, le corps humain et on va voir aller chez le médecin. Ok, donc, je vais d'abord parler du système de santé en France. Je vais donner quelques informations générales por cultura general. Vamos a hacer un punto de cultura general. Solo les puedo hablar del caso de Francia, que es el caso que yo conozco, porque no todos los países funcionan igual. Incluso países que hablan francés pueden funcionar como Estados Unidos o eh, tener sistemas muy diferentes. Como les digo, solo les hablo del caso de Francia porque es el único que conozco. ¿Ok? Donc, Les systèmes de santé en France. Euh, en France, il n'existe pas le même système qu'en Colombie. C'est un système très différent. OK Il existe seulement la Sécu ou la sécurité sociale ou la euh, l'assurance maladie, también se llama l'assurance maladie, euh, pero euh, en français tout le monde le connaît comme la Sécu. C'est la Sécu. la sécurité sociale, bien entendu. C'est un système, un public. Euh, il y a des opérateurs privés, mais c'est rare. Los privados son más para complemento que otra cosa. O para los que vienen de viaje y que no son franceses. Por ejemplo, eh, si vienen de viaje a Europa de vacaciones, tienen que tener un sistema privado. Porque no pueden tener el sistema National français, OK Et il n'y a pas d'EPS. Il y a une seule assurance maladie, une seule sécurité sociale, il n'y a pas de comme, comme en Colombie, ¿ok? No es que uno se afilie a la que quiera, sino que siempre es el mismo. Siempre va a ser la misma seguridad para todo el mundo, ¿ok? Il n'existe pas non plus le système d'IPS. las IPS, que es el centro físico donde uno va, porque recuerden que en Colombia la EPS es la administración de recursos y la IPS es el centro donde están los médicos. ¿Ok? Entonces, en Francia no existen las IPS y las EPS. En France, on peut aller chez n'importe quel médecin. ¿Ok? Si ustedes van al médico en Francia, pueden ir a cualquier médico no importa cualquiera, generalmente todos los médicos son reconocidos por la seguridad social. Si tienen un registro médico eh, legal en Francia, todos son reconocidos por la seguridad social. Me atención. Ah, oui. Em, los centros de salud y los hospitales, hay públicos, hay privados, y generalmente ah, todo va a estar ligado Ah, a las tarifas, porque las tarifas son diferenciadas. Entonces, les tarifas peuvent être conventionnés selon différentes modalités. Le secteur 1, c'est important. Cherchez toujours secteur 1. Para los que estén en Francia o los que vayan a venir a Francia, con la seguridad social, siempre miren primero cuando busquen un médico, por ejemplo en Doctolib, que es la aplicación en la que todo el mundo busca citas médicas en Francia, eh, casi, casi todos los médicos están en Doctolib. Eh, siempre miren, fíjense en una parte que dice las tarifas. ¿Por qué? Porque ustedes pagan o incluso pueden no pagar, dependiendo justamente de la convención. Ça dépend de la convention. Si c'est conventionné sector 1, se limité a 25 euros la consultación. Ok, todos los médicos em, tienen como base, los que están convencionados sector 1, tienen como límite 25 euros. No pueden cobrarles más de 25 euros de eh, consulta. ¿Ok? Por el contrario, el sector 2 puede dépasser los honoraires. ¿Ok? El sector 2 puede cobrar más. Pero ahí es donde entra todo el juego de eh, tengo dinero, o no tengo dinero. Como siempre, siempre se reduce a eso. Entonces, la sécurité rembourse 60% menos en euro sur la base de 25 euros, es decir dire 6,50 euros. Entonces, ¿qué hace la SECU? Si ustedes van a un médico que está convencionado sector 1, el médico está limitado a 25 euros. Y ustedes, eh, depende del médico. Hay médicos que, directamente recibe, uno lleva la carta vital. La carta vital es la tarjeta de la seguridad social, ahí es el nombre de la tarjeta, que tiene un chip y muchos médicos tienen un lector de chip y eh, ustedes no tienen que pagar sino la diferencia de lo que es reembolsado por la seguridad social. ¿Ok? Entonces, si el médico es sector 1 y tiene lectura de chip, ustedes pagan 7,50 euros solamente la consulta. 7,50 euros. No es caro. Por el contrario, si el médico está convencionado sector 1 o sector 2, pero no de pasa los honorarios, ustedes tienen que pagar todo, pero la seguridad social va después consignarles a su cuenta, porque uno siempre tiene que poner el número de la cuenta bancaria. Todo se hace con la cuenta bancaria, que uno no puede vivir sin cuenta bancaria la seguridad social les va a reembolsar 16,050, que es 70%, 70% de 25 euros es 17,50, menos un euro, que uno siempre tiene que pagar un euro, siempre. Ahora, ¿ok? Ça, c'est le remboursement de la Sécu. Si el médico es convencionado sector 2, y pasa, por ejemplo, les cobra 50 euros, la seguridad social solo les va a pagar 16,50 euros siempre, siempre, siempre. Entonces, si están en sector 2 y les vale 35 euros, tienen que pagar eh, 17,50 euros a ustedes y la seguridad social les reconoce 16,50. ¿Ok? Yo no sabía lo que era esto hasta que empecé a ver que, me cobraban más cuando iba en sector 2. Y ah, ok, para los que estén aquí, siempre fíjense en esto. Ok. Bueno. Y eh, les mutuelles, qui sont privées, ah, aquí me equivoqué, un error de typo. Les mutuelles qui sont privées, les mutuelles función como las complementarias. La, la, mutual lo que hace es completar lo que la seguridad social no cubre. Pero ojo que no cubre, todas las mutual no cubren todo. Y son, pueden ser desde muy baratas hasta muy caras. Y todo el programa depende de lo que ustedes paguen, eh, les cubre. Entonces, eh, si ustedes tienen una mutual, la mutual les puede cubrir el resto. Es decir, los 7,50 euros que ustedes pagan a veces, la mutual lo que hace es reconocerles esa diferencia y les consignan a ustedes esa diferencia luego en la cuenta cuando ustedes van al médico. Igual con, las drogas, eh, cuando ustedes van a una farmacia, si la droga está reconocida, cubierta por la seguridad social, ustedes no pagan, o pagan la diferencia porque a veces no cubre 100% y muchas veces la mutual cubre el resto. Entonces, uno muchas veces va a la farmacia y no paga nada porque mientras uno presenta su card vital y presenta su carnet de, la mutual y simplemente ellos recubren todo y ustedes no pagan nada. Eh, voilà. Pour, ah, quand on travaille, quand la mutuelle est obligatoire la mutuelle es obligatoria cuando uno trabaja. Es decir, uno siempre cuando trabaja tiene que tener una mutuelle, es obligatorio. Pero muchas veces su empleador les paga una parte y ustedes pagan el resto. Entonces, yo trabajé en algún lado donde yo pagaba, en total pagaba como 35 euros al mes, no era nada, no cubría mucho pero mi empleador me cubría la mitad y yo pagaba la otra mitad. Y luego trabajé en otro lado donde mi empleador me cubría como 50 euros y yo pagaba como 30 euros, porque pueden ser muy caras, pero, eh, pero generalmente todos los empleadores cubren una parte, 50-60% de la mutual. ¿Ok? Para la gente que no trabaja, il existe un sistema public, c'est la CMU. Cobertura euh, mutuelle, universelle, universal, algo así. Y lo que hace es que es como el sisben que, que, bueno, digo el sisben en el sentido de que es una complementaria como si fuera el complementario sisben es decir, ellos cubren el resto. Pero ojo que no todo está cubierto y en Francia hay cosas que tienen una cobertura que, que uno dice, pero ¿para qué lo, ponen en cobertura si no es nada? Por ejemplo, las gafas aquí son súper caras, y a veces la Sécurité Sociale couvre un euro. Y a veces, si uno tiene una buena mutuelle, la mutuelle, le puede a uno cubrir un montón más, la mitad. Pero las gafas aquí sont carísimas, carísimas, carísimas. Voilà les points culture. Je vais avancer parce que le temps court et j'ai beaucoup d'activités aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions de la sécurité sociale, vous pouvez me demander, mais ça ne sera pas l'important aujourd'hui. L'important, c'est le vocabulaire qu'on va voir. On va commencer avec le corps humain et on va finir avec une visite chez le médecin. OK Donc, pour les corps humains, je vais vous présenter une personne. Cette personne... Euh, no encontré la mejor imagen libre de derechos que no me cobren después por, por mostrárselas públicamente. Fue la, la, la, mejor imagen que encontré para mostrarles el cuerpo humano. Lo siento, está. es. Donc, je vais vous présenter quelques mots de vocabulaire et vous allez me dire à peu près à quelle partie correspond. Et après, on va faire euh, les matchs. vais Les voy a presentar unas palabras, ustedes van a decir más o menos qué creen que es. Et eh, luego vamos a ver exactamente cuál es cuál. Ok Donc, j'ai la jambe, la main, le ventre, la tête, le genou, le... Ah pardon, le genou. qui me qui est là. le genou, le doigt, le bras, la poitrine, le pied. Est-ce que vous reconnaissez quelques-uns de ces mots? Dígame pas la reconocen. ¿Qué palabras reconocen? No veo movimiento, no veo movimiento. Ah, uy. Luz marinas reconoce le bras. No es tan, ese no es muy difícil. Rafael nos dice la tête. Rosalvira nos dice la jambe. Gladys nos dice la pierna, la mano, el vientre, la cabeza, el brazo, el pie. El pie es el pie, es muy fácil. Ojo, Nidia, la, la... Ah, sí, sí. Creí que estabas diciendo no, pero la pierna y la rodilla. Ah, Nidia reconoce la pierna y la rodilla. Ok, veo que conocen. Bueno, Rafael, el ventre, la barriga, sí, es una palabra un poco coloquial, coloquial, pero sí. <laughs> María Eugenia reconoce pie y mano. Ah, María Eugenia, ya, es, ya salgo, ahorita vamos a ver el resto. La poitrina. Claudia reconoce la poitrina. Ok. Hola, oh, la, veo que, uh, la, todo el mundo participa, veo que conocen. Très bien. Maintenant, on va placer, on va placer, vamos a ubicar, on va placer les mots. ¿Ok? Bueno, no sé si ustedes alcanzan a verlo, creo que no mucho. Luego les mostraré, recuerden que todo el material está en línea después en nuestro blog, y en, la, en el Moodle, así que pueden ir después a las páginas y pueden ver bien las partes. Ok, donc, aquí es donde me salgo de, de la parte y ustedes van a poder ver un poco más. Ah, ah, ah, zoom, zoom, zoom. Ah, no, es demasiado. <laughs> Vamos a dejarlo en 100%. Ok, entonces. Vamos a poner, vamos a poner eh, las partes, la jambe. Yo veo que ya me dieron respuestas, pero lo que voy a hacer es que voy a poner yo las partecitas la jambe, es que la jambe va ici est que la jambe va ici ¿o va la jambe ¿Qué es la jambe? ¿Qué habíamos dicho que es la jambe? Bueno, yo no lo dije, ustedes lo dijeron eh, algunos. ¿Quién me recuerda dónde va la jambe? Aquí o aquí. Claudio nos dice la pierna, las piernas, La jambe. Aprovecho y corrijo esta, es le genou. Recuerden que el jamón en francés es jambon, es pierna de cerdo. ¿Ok? De ahí viene la palabra jamón. La tête Ustedes conocen una palabra en, español que conserva la misma base y es testarudo, es cabeza dura. Viene la palabra testa, que es la cabeza. Le bras, ça c'est facile. Ça c'est facile. Le bras, es que es el brazo. Ojo que el brazo es todo esto, creo. Yo, en anatomía soy muy malo. Yo solo sé que este es el antebrazo. ¿Ok? La mano. Ojo que en español, por lo menos yo eh, confundía mucho. Esta, este es el brazo derecho. No sé si ustedes ven, pero es mi brazo derecho. Y la mano es esta solamente esta es la mano. La mano. Ok. Le genou, attention, le pluriel de genou, c'est avec un X. el, el, plural es con X. Le genou, pero uno solo es le genou. Le genou, le genou, le genou c'est l'articulation du pied. L'articulation du milieu du pied L'articulation del medio del pied de hecho, la palabra pie tampoco es, eh, esto no es la mano, el pie no es todo esto. Le pied aprovecho lo digo, le pied c'est seulement set Este es en verdad el pie y este es, este es la, la pierna. ¿Ok? El pie. El genou es la articulación del medio, ¿ah? ojo. El tobillo em, es la cheville Se les voy a poner aquí. La cheville Creo que se dice la Chevita d'Achille La Chevita d'Achille Se dice, ah, es le talón, es le talón. Pero en francés se dice igual que en... Porque es el talón. Mais non, no es la, eh, la cheville. Le tobillo est la cheville et le talon est le talon. Le talon, tout simplement. C'est le talon d'Achille, pas la cheville d'Achille. <laughs> Ok La cheville, c'est l'articulation du pied qui unit le pied et la jambe. Ok los voy a poner al ladito, pero no, lo había... Pero pregúnteme, aprovechemos y me preguntan. La poitrine, alguien ya me había dicho, la poitrine, c'est la. La poitrine, c'est la. OK Esa es la poitrine. Pectoral, le pectoral. Voilà. Uh, Luz Dani me pregunta cómo se dice el codo. Es súper fácil. es le coude. Le coude, el codo. Bon, le ventre. Ojo, le ventre es el vientre, es, la barriga. ¿Ok? Cuando alguien está barrigón, uno dice que está ventru, como el participio pasado de connu, ventru. Ojo, que el estómago no es lo mismo que el vientre. El estómago es el órgano donde llega la comida. ¿Ok? Y en francés uno cuando dice, ay, me duele el estómago, es porque le duele el órgano donde llega la comida, no es que le duela el vientre. Y eso lo digo yo mucho y siempre me, me dicen como, ¿comiste algo? Y yo, no, no, pues es que no es, no es algo circulatorio, y me dicen, eso no es el estómago, ese es el vientre. Entonces, ojo, cuando vayan al médico digan que les duele el vientre y no el estómago, porque eh, eh, digo en Francia, en, español los médicos ya saben, pero aquí le, inmediatamente van a pensar en el, órgano digestivo. ¿Ok? Donc, le doigt, les doigts. Voilà, les doigts, les doigts y me preguntan, por otras palabras, me dicen eh, la oreja, Ah, pero esperen, esperen que tengo una segunda parte. Ok, ya vimos esta parte. Ups, ups, ups. Ahora vamos a ver la cara. On, voit maintenant le visage. Attention, le visage. Et dans le visage, nous avons quelques mots aussi. Nous avons les oreilles, justement, le front, les sourcils. Attention, sourcils, pas sourcils, non, les sourcils. Le cou, les joues, le nez, les cheveux, la bouche, les yeux. Attention, pluriel, les yeux. Singulier, à l'œil. Ok Attention. Donc, où vont C'est parti. Bueno, de una vez respondo porque me preguntaron cómo se dice la lengua facile la long, la Rosa me pregunta, ¿el plural de qué se le agrega ese Rosa? Eh, ojo, recuerden que habíamos visto, si la palabra termina en vocal, normalmente eh, el plural es con una S salvo las palabras que terminan en S o en X, el plural es la misma palabra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en genou es una X, pero es porque es, eh, es una palabra mm, que normalmente eh, si termina en OU tiene X como plural, ¿ok? Pero si no, el resto todo es con S. Entonces, simplemente para responder antes de ubicar las palabras, la lèvre, ojo, porque lo pongo en singular, porque es siempre el plural, pero lo pongo en singular para que vean que cambia de género. Dilma me pregunta cómo se dicen los labios. Yo le voy a decir cómo se dice un labio. Un labio se dice el, labio, por ejemplo, el labio inferior o el labio superior es la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. qué c'est féminin Donc, les oreilles. On avait vu les oreilles. Le front, c'est quoi le front De Omar. Bien, nez, nez es nariz, pero attention, en français, en français, le nez est masculin. Attention, c'est pas la nez, c'est le nez. OK Rafael, oui. Le front. Le front. Ça, c'est facile. Le front. On frontal, frontal. Le cou, atención. cou, esta palabra la habíamos visto porque hay otra palabra que tiene, le una sola letra. Y ya habíamos visto que es otro lado del cuerpo que no voy a decir. Le cou, le cou le cou. Attention, c'est pas le cul. C'est pas le cul. Recuerden, esta palabra no va en este lado, va en la, en la otra imagen. Y la voy a borrar después, que no quiero dejarla. Attention, le cou n'est pas le cul. Ce sont deux mots différents. Attention, le cou Cou, cou, cou, la U, ou cou, la en espagnol. Et le cul, le cul c'est une autre partie du corps, hein Je vais pas dire où, hein No voy a decirles dónde queda esa parte, hein Ok. oui, uy, uy. Avancemos Les joues, attention, le joue, c'est très important. Les joues, ça c'est les joues existe el, la palabra cacheton. es juflu. Juflu. Se dice cachetón. Ah, dos Fs. Juflu. Ok, le cheveu. Ah, là, là vous connaissez les cheveux. Hein. On a déjà vu toute une partie sur les cheveux. Este, este lo vimos en la description les cheveux est toujours pluriel. En français, les cheveux, c'est toujours pluriel. OK La bouche, vous, vous, les connaissez déjà aussi. Esta también la habíamos visto la boucherie, le commerce. Y por ahí me preguntaron, comment se dicen los dientes? comment se dicen los dientes? Les dents. Attention, une. No. Féminin. Y las muelas, c'est les molaires. On dit en français les molaires. Pour las muelas. On dit, euh, ah, j'ai un molaire o une molaire. No me, acuerdo. Nunca lo he usado porque uno nunca habla de eso. Solamente los, los eh, dentistas cuando no al dentista. ¿Ok? Et fine attention à ah, les sourcils. Attention, les sourcils, les sourcils, et il y a aussi les cils. Il y a aussi les cils. Les cils, ça c'est les sourcils, les cils vont là. le voyez pas parce que la cámara eh, y de hay et je suis muy lejos. Pero les sourcils. Et ça, c'est les cils. OK Les yeux, comme je vous disais, attention. Singulier, un œil. Pluriel, les yeux. Le pluriel est totalement différent du singulier. OK Y me preguntaron cómo se dice, uh, ups, cómo se dice el mentón, ah, sí, la, barbilla, la barbilla es el mentón, el mentón. Sí. Ok, bueno, ya me dio calor. Ah. Normalmente estamos en frío en París. Estaba haciendo como 6 grados esta mañana. mi casa c'est calor. Ok, donc voilà pour la partie euh, vocabulaire. On va euh, passer chez le médecin. Donc, euh, simplement parce que le veo en chat, les ongles, les ongles, si ven le commentaire de Nidia Gaona, les ongles sont les uñas et la barbe Raphaël la barbe Ok, donc, allez chez le médecin. On va voir si está embarazada, comment se refiere el vientre? Le ventre. Eh, le ventre. No, no hay una palabra diferente para... Porque es el vientre que, que se grand, está grande por el bebé. Se dice siempre le, ventre. Porque la, le ventre est la zone. ¿Ok? la zone? Ok, allez chez le médecin. Quand vous allez chez le médecin, ops, ops, ops, je vous montre un peu le vocabulaire. Le mal, attention, singulier, le mal, pluriel, les mots, les mots, como las palabras, c'est exactement igual. Ça, c'est des synonymes de la douleur, attention. En français, on ne dit pas j'ai douleur, j'ai douleur aux yeux. Non, on dit j'ai mal aux yeux. Clara, comment se escriben las dos vocales? je ah, yo te... Yo no sabría decirte cómo hacerlo generalmente Word lo que hace es que los junta cuando uno escribe la palabra ojo o huevo. Word lo hace junto, pero no es necesario. Si lo hace separado, la gente lo va a entender. Y como yo uso Linux, <laughs> entonces Linux tiene una tecla que da justamente esa letra. Entonces, y creo que los Mac también pueden hacerlo fácilmente, pero en Windows es muy complicado. Ok, donc, le mal, le mot, j'ai mal, par exemple, j'ai mal à, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule, épaule, j'ai mal à l'épaule. Euh, ça, c'est pour la douleur. Euh, un patient, une patiente, attention, en français, il y a masculin et féminin pour le mot patient, patiente. OK La nausée. La nausée, c'est le réflexe. Ça, c'est un réflexe. Et le vomissement, c'est l'action accomplie. C'est le reflejo et c'est l'action del reflejo. La nausée, la nausée, nausée et le vomissement. OK La gastroentérite, en hiver, c'est <sniffs> ça c'est la saison. Automne-hiver, c'est la saison de la gastro ou la gastroentérite. Uh, imagino que ya supieron lo que es, pero uh, se la gastro. ¿Ok? Eh, la déshydratation. Attention à la déshydratation, c'est pour ça que moi j'ai toujours ma, bouteille d'eau. La bronchiolite. Ça, c'est les problèmes des, des bronchies, je crois. Euh, la grippe, Attention, c'est pas la même chose la grippe qu'un rhume. C'est une chose que confondons beaucoup, pour le moins en Medellín. La grippe et le resfriado sont deux choses différentes. Lo que nous connaissons comme grippe, es quand la nariz eh, le nez, etc. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas très grave. Ça, c'est pas la grippe. Ça, c'est euh, un rhume. voy a ponerlo aquí, esto significa no es igual. Le rhume. Le rhume, c'est pas grave. La grippe, c'est grave. La grippe, c'est grave. recuerden, le rhume es el resfriado, como dice Nidia, el catarro. no es nada grave, eso pasa rápidamente, uno puede su vida normale. La grippe, par contre, si vous avez une grippe, vous n'allez pas travailler parce que c'est infectieux, c'est très infectieux. Et euh, comme, la, la, gastroentérite en France, maintenant, il y a euh, une, épidémie, il y a une épidémie des gastroentérites. Ça, c'est un virus en général et c'est hyper infectieux. el invierno, cuando empieza el, invierno, en el otoño, en el invierno, siempre es una época de, gastroenteritis. Siempre. Y si una persona la tiene, todo el mundo la, coge porque es súper fácil de contagiarse. Por eso uno no va al trabajo cuando tiene gastro. ¿ah? La gastroenteritis puede ser viral o puede ser bacteriana, pero generalmente es viral. Eh, y cuando uno tiene gastro, ni siquiera vayan a trabajar, ah, van al médico y dicen, tengo, tengo una gastro, el médico <laughs> les va a dar de una, les va a dar una incapacidad porque es súper infecciosa. Bon, il y a épidémie, il y a une allergie y la diarrhée. Atención, c'est un mot grec. Saben que es una palabra greca, griega porque tienen RH. Las palabras con RH son griegas. La diarrhée. Ok. Donc, vous allez observer cette vidéo et vous allez me dire qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Quelle est la situation, parce qu'on va la voir sans audio, quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe, et euh, après on va voir, euh, vous allez me dire qui sont qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui se passe dans la vidéo et qui sont ces personnes, ok Qu'est-ce qui se passe et qui sont ces personnes No hay sonido, simplemente es qué pasa y quiénes son estas personas. Ok, je pense que c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui sont ces personnes Ojo, quiero frases enteras, des phrases entières, s'il vous plaît, des phrases entières. des phrases entières en français. Donc, qui sont ces personnes et qu'est-ce qui se passe Donc, Gladys me dit le médecin, attention. En français, c'est le médecin. Le médecin, c'est masculin et féminin. en français, on dit le médecin. Yo soy rebelde, digo la médecin. Pero en français, c'est le médecin que français sigue siendo muy machista para esas cosas. Le médecin, le médecin, qu'est-ce qu'il fait le médecin euh, que me decía? Euh, ah, examine. C'est Gladys qui me disait. Examine, le verbe examiner. Le médecin examine la patiente. Rappelez-vous, il y a un féminin pour patient. Patient masculin, patiente féminin. Ils sont chez le médecin, comme dit Luz Marina, chez le médecin, chez le médecin, et le médecin examine la patiente. Donc, il y a un médecin, il y a une patiente, et on, a assisté à, à la partie d'examen. ok donc, il y a un médecin, il y a une patiente et le médecin examine la patiente. Très bien. Donc, maintenant, on va voir. Maintenant, vous allez me dire de quelle maladie on parle de quelle maladie on parle Quels sont les symptômes de la dame Quels sont les symptômes de la dame Et à la fin, on va voir quelles sont les recommandations du médecin. On va le voir deux fois, ok On va le voir deux fois. Vous allez entendre la première fois, vous allez me dire de quelle maladie on parle et quels sont les symptômes, ok On y va consultation en urgence pour cette patiente qui n'a pas pu aller travailler ce matin. Les symptômes vont parler d'eux-mêmes. J'ai commencé hier après-midi à avoir des maux de ventre, euh, des nausées. Cette nuit, je me suis levée plusieurs fois euh, pour aller vomir. vu le contexte actuel, c'est une gastro-entérite, on va le voir. Pas de doute, après examen, cette patiente a bien été en contact avec le virus de la gastro-entérite qui touche cette année davantage les adultes que les enfants. Les patients les plus jeunes sont d'ailleurs les plus à risque. Un enfant qui se déshydrate, c'est toujours le problème, parce qu'il faut l'intestin, lors, lors d'une gastroentérite virale, euh, la muqueuse intestinale est très très irritée, donc elle rejette. Donc l'enfant vomit, l'enfant a la diarrhée, dès qu'on lui redonne à boire, il revomit et il finit par se déshydrater. Et au bout d'un moment, ça peut devenir un Le seuil épidémique n'a pas encore été franchi. Ok. Est-ce que vous avez pu réussir identifier la maladie et les symptômes, est-ce que vous avez réussi Vous avez réussi, hein, par ces composés. Est-ce que vous avez réussi à identifier la maladie et les symptômes Donc, Raphaël nous dit, c'est une maladie du ventre. Raphaël nous dit, c'est une maladie du ventre. Ok. C'est une maladie du ventre. Ok. Donc, on nous dit, euh, je vois que Rosa, Gladys, Luzdani me disent qu'on parle de la gastro. On parle de la gastro. Attention, normalement la maladie s'appelle la gastroentérite. Ça c'est le nom de la maladie. Mais en français, on coupe les mots. Recuerden qu'en français, francés se cortan les palabras mucho. Donc, c'est la gastroenterite. Ok, on parle de la gastroenterite. Et, ok, elle a une gastro, en, en, français on peut dire aussi, elle a une gastro, ou elle a chopé gastro, literalmente como atrapó, como agarró una gastro. Porque en francés uno agarra las enfermedades, uno las atrapa. Choper es atrapar. Es un sinónimo de atrape, pero es muy coloquial. Es muy, es muy informal. Attention. ¿ah? eh a chopé un gastro. Ok. Donc Camila nous dit, elle a des elle a des nausées. elle euh, a des nausées. Euh, Rosa nous dit, elle a des nausées. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a d'autre On, re regarde la vidéo On va re-regarder la vidéo et on va voir qu'est-ce qui nous dit les médecins. Consultation en urgence pour cette patiente qui n'a pas pu aller travailler ce matin. Les symptômes vont parler d'eux-mêmes. Euh, j'ai commencé hier après-midi à avoir des maux de ventre, euh, des nausées. Cette nuit, je me suis levée plusieurs fois euh, pour aller vomir. Ah, vu le contexte actuel, c'est la mais on va le voir. Donc, donc, donc, Camila nous dit, et Luz Marina nous dit aussi, qu'il a des nausées. Attention, Luna Marina. Ok, il a des nausées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que quelqu'un quelqu'un a entendu ventre Mais qu'est-ce qu'elle dit du ventre Ah, elle a mal au ventre, dit Camila. Elle a mal au ventre. Attention, ça c'est la forme, comme on dit, tener dolor en el vientre mal au ventre. Pourquoi Parce que l'expression, c'est avoir mal à. On dit avoir mal à et la partie du corps. Et comme, c'est de de, de la règle A plus le, ça fait O. Parce qu'on dit avoir mal à le ventre, avoir mal au ventre. Littéralement, elle dit de mo de ventre. Por eso escuchan mo. Si escucharon la palabra dice mo de ventre, mo de ventre. Ojo. Una cosa es avoir mal a y otra cosa son les mots de. Una cosa es tener dolor de cabeza, de no sé qué. En francés se dice avoir mal a el cambio que se, opera entre francés y español. Y otra cosa es describir los males. Les mots de tête son dolores de cabeza, pero uno dice j'ai mal a la tête. Pero uno puede decir j'ai des mots de tête. No sé si ven la diferencia. Una cosa es tener el dolor. Cuando uno tiene uno el dolor, uno dice mal a mal au ventre, mal a la mal a la gorge. Pero cuando uno dice, está describiendo los dolores como tal, no son los que yo tengo. Bueno, puede ser los que yo tengo, pero uno está hablando de los dolores y no de lo que yo tengo. Uno dice de mots de ventre. ¿Ok? Una cosa es hablar de los dolores y otra cosa es decir que yo tengo dolor. Por eso es la diferencia de A y de. No sé si me, si, me hago entender fácilmente en esta, en esta parte. Una cosa es hablar del dolor y describirlo cuando uno lo describe mal de. Y otra cosa es decir que uno tiene ese dolor, entonces uno ya dice, j'ai mal a la eh, tête, j'ai mal au ventre. Por eso la diferencia de mode et mal a. partie du corps et des maux de ventre. est-ce que vous avez des questions Juste une dernière fois. Vamos a una última que ya vean toda la situación. Consultation en urgence pour cette patiente qui n'a pas pu aller travailler ce matin. Les symptômes vont parler d'eux-mêmes. Euh, j'ai commencé hier après-midi à avoir des maux de ventre, euh, des nausées. Cette nuit, je me suis levée plusieurs fois euh, pour aller vomir. Ah. Vu le contexte actuel, c'est gastroentérite, mais on va le voir. Pas de doute, après examen, cette patiente a bien été en contact avec le virus de la gastroentérite qui touche cette année davantage les adultes que les enfants. Les patients les plus jeunes sont d'ailleurs les plus à risque. Un enfant qui se déshydrate, c'est toujours le problème, parce qu'il faut l'intestin, lors, lors d'une gastroentérite virale, euh, la muqueuse intestinale est très très irritée, donc elle rejette. Donc l'enfant vomit, l'enfant a la diarrhée, dès qu'on lui redonne à boire, il revomit et il finit par se déshydrater. Et au bout d'un moment, ça peut devenir dangereux. Le seuil épidémique n'a pas encore été franchi dans de nombreuses régions. Un paramètre a peut-être fait évoluer le calendrier. Ok, Camila nos dice algo que no, no había puesto y que nadie dijo. Elle a vomi plusieurs fois. Elle a vomi plusieurs fois. Camila, vomir, elle participe passé de sin Elle a vomi plusieurs fois. La patiente est déshydratée. Eh ben oui, elle est déshydratée, évidemment. Elle est déshydratée. Ben oui. Si on vomit, si on évacue, si on évacue pas ailleurs, euh, on est déshydraté, c'est normal. Et comme dit le médecin, quand la muqueuse dans l'intestin est irritée, on évacue, on évacue. OK la muqueuse, j'imagine que je ne dois pas traduire parce que c'est facile. La muqueuse. La muqueuse. Dans l'intestin est irritée. La muqueuse dans l'intestin est irritée. Ça, c'est facile à comprendre, j'imagine. Ok, très bien. Bah, très bien pour vous. Hein. Donc, juste pour parler euh, quelques symptômes, quelques traitements, comme ça vous saurez comment parler chez le médecin. Simplement pour que ustedes comment parler hablar cuando vayan al médico. Quelques symptômes. Pour la description, mal de dos, mal à l'épaule voyez Le dos, attention, le dos, le dos, c'est la partie, là, ça c'est le dos. Ça, tout ça, c'est le dos en français, comme le sac à dos. Ok En français el morral se dit un bolso para la espalda. L'épaule, attention, l'épaule, c'est seulement cette partie. Oui, ça, c'est l'épaule. D'ailleurs, j'ai mal à l'épaule. <laughs> Bon, il a la déshydratation, il y a l'irritation. Par exemple, si vous avez la peau irritée, vous dites Ah, j'ai une irritation. Il y a les éternuements. Quand vous avez un rhume, quand vous avez un rhume, vous éternuez, ou quand vous avez une allergie aussi, vous éternuez. Ça, c'est facile. Hein Des fois, on a le nez qui coule. Attention, ça, c'est une forme de dire que le nez, il y a des, des fluides, des muqueuses qui sortent du nez. Donc, vous dites, j'ai le nez qui coule. J'ai, le eh va voir. le nez qui coule, como, como que estoy, tengo mocos que me salen. En francés se dice je le nez qui coule, como que la, la nariz, em, se me olvidó la palabra en español, coule es, em, oh, se me olvidó la palabra en español, ay, ay, ay, cuando, le sale, cuando fluye, como que la nariz fluye. Escurre. Ajá, très bien, Rafael. <laughs> Gracias por acordarme ok, ça, c'est des symptômes. Vous pouvez avoir quelques traitements, par exemple une piqûre. J'imagine que vous, vous reconnaissez piqûre, le verbe piquer. Ça, ça pique les moustiques, ça pique. Donc, il y a un traitement qui est une piqûre. Normalement, c'est une piqûre de, d'un traitement, c'est plus rapide, c'est bien plus rapide la piqûre. comme Rosa, Elvira, <laughs> Un cachet, un cachet c'est un synonyme d'une pilule. Un cachet, c'est par exemple Dolex, c'est un cachet. En, en, France, on dit un doliprane. El équivalent français de Dolex, c'est Doliprane. Ça, c'est un cachet. Ou il y a une pilule aussi. On peut avoir une crème, facile, ou une pommade, facile. Ou on peut avoir un sirop. Un sirop, c'est très utile quand vous toussez, quand vous avez la toux. <coughs> quand vous avez la toux, en général, on vous donne un sirop. Ok, donc, on va pratiquer, c'est pas les passés composés, hein, je me suis trompé. Hein. On va pratiquer dans le 7 minutes qu'on a, on a 7 minutes. Je veux que vous me décriviez comme si vous étiez les patients et comme si moi, j'étais le médecin. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vous ai préparé quelques mots, quelques expressions et vous allez me dire, monsieur le médecin, quand je m'assois, s'asseoir, c'est euh, sentarse. Quand je me lève, quand je mange, quand je marche, vous allez inventer hein, une situation. J'ai une sensation de ponction. C'est une ponction, comme une punta qui, qui, qui me pique. Un picotement un picotement, c'est un truc qui fait euh, une brûlure. Une brûlure, c'est une sensation de chaleur. la chaleur, brûlure. Euh, une démangeaison. le picotement es más como que siento unas punzadas la démangeaison, c'est oh, ça me démange. Attention, ça me démange ou ça me gratte. Mmh, ça, c'est l'action gratter. Ça, c'est l'action gratter. On peut dire le bras, l'avant-bras, me gratte. Ou j'ai une démangeaison. C'est la même chose. On peut dire que le, le rasca, en français, c'est me rasca, ou euh, que me pique. la sensation de pique, que me pica est la démangeaison. La brûlure, c'est quemazón. Voilà, qui me preguntan, la piqûre, comme les moustiques, les moustiques, ça pique. La piqûre, c'est avec une seringue. Avec une seringue, on fait une piqûre. La fièvre, Vilma, fièvre, c'est facile. J'ai de la fièvre, regarde. J'ai de la fièvre. Attention, c'est pas fièvre, non, c'est la fièvre. Fièvre. Donc, euh, no sé, Rafael, si entendiste lo que la piqûre. Euh, nous, dit Quand je me lève. Ah oui, ça c'est. Ah, ça m'arrive des fois aussi. Quand je me lève, j'ai des vertiges, nous dit Maléha. Maléha nous dit Quand je me lève, j'ai des vertiges. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme symptômes Dites-moi, je suis le médecin et vous êtes en consultation. Décrivez-moi Ah, Heidi nous sensación de malestar. Ah. uno diría que no se siente bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. O j'ai mal la cosa es que mal que literalmente malestar, es que es más psíquico que físico. Entonces, ah, uno no lo diría mucho en la situación. Maletra se escribe separado. Se escribe con un, con un tire. Ah, malo cor, Natalia, très bien. Eso no se dice así, pero eso me, da para, pie para una expresión que no tenemos en español. Eh, y es en francés, avoir des crampes. Avoir des crampes, creo que se escribe así, sí. Avoir des crampes es que le duele todo. Cuando uno dice, ah, me duele todo, en francés se dice, j'ai des crampes. J'ai des crampes. Eh, non, me duele todo, por todo lado. J'ai des crampes. Ah, très bien. Gladys nous dit, quand je m'élève, j'ai une sensation de ballonnement. On va voir si peux copier, pour ne pas avoir que... Eh, eh. Ah, bah oui. Quand je m'élève, attention, quand je m'élève, j'ai une sensation de ballonnement. Ballonnement, c'est le ventre qui gonfle. Le ventre dur, aussi dur. Oh, quand j'ai beaucoup mangé. Euh, frémissement, je crois. Euh, oui, euh, Scalofrios, je euh, crois que c'est ces frémissements. Ah, des frissons, non, c'est frissons. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Tener escalofríos. Camila nous dit Quand je marche pendant longtemps, j'ai mal aux pieds parce qu'ils sont plats. Attention, Camila, plat avec un S. C'est un, un, adjectif, donc c'est pluriel. Et longtemps, c'est collé. Quand je marche longtemps, j'ai mal aux pieds parce qu'ils sont plats. lo voy a poner en una página aparte cuando, cuando ponga todo en, la página. en una diapositiva aparte. Cuando je marche pendant longtemps, j'ai mal aux pieds parce qu'ils sont plats. Los, pies son planos. Entonces duele. Eh, Me hicieron, dar una, duda. Clara me dice, cramp son calambres. No, cramp es calambres. Me equivoqué yo, pero yo, de courbature. esa era la palabra. No se dice je de cramp, sino je de courbature. je de cramp significa literalmente tengo calambres. Gracias, Clara, por, la pregunta. de me olvidó la palabra que acabo de decir. <laughs> J'ai de crampes, j'ai de des, Me equivoqué, cramp es calambres y curvature es cuando uno le duele todo. J'ai de courbatures, corrijo, j'ai des courbatures es yo tengo mal, me duele todo el cuerpo, ¿ok? et j'ai des crampes, des calambres. Mm, Confondez les deux Merci, merci Clara. Quand je mange le lait, j'ai des éruptions. Quand je prends du lait, oh, que la leche ne se come, se toma. Quand je, euh, quand je prends du lait, j'ai des éruptions. Ah oui, ça arrive. Bon, il est 20h. Merci beaucoup. On va finir le thème avec euh, Arthur. Mardi, rappelez-vous, mardi c'est Arthur, hein, c'est pas Alejandra. Recuerden que el martes próximo es, no es Alejandra, sino que es Arthur que va a dar la clase. Y eh, él va seguir con el tema, va a hacer un resumen un poco y va a hablarles un poco más. Así que traigan preguntas. Hagan preguntas en el, en el foro, en el Moodle. Et bon, on se voit jeudi prochain. Et bon week-end. Et bon, pour ceux qui sont en France, bon long week-end, pour ceux qui sont en Francia, feliz largo weekend porque hoy es festivo y muchos hacemos puente. Yo hago puente. Así que mañana no trabajo. Bon, merci beaucoup. À jeudi. Salut.